eu saí do

देश में दिवाली हो खेल रहे थे होली जब हम बैठे थे घरों में वो रहे थे रहे थे जवान अपने की धन है उनकी जान

शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी किसी को लगता है हिंदुस्तान खतरे में है किसी को लगता है हिंदुस्तान खतरे में है तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है धर्म की के देखो मेरे यारो धर्म की देखो मेरे यारो पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान खतरे में है अपना देश के प्यार